Salut les poulets alors aujourd'hui, je souhaite vous parler de la guerre de 100 ans. Alors vous en avez tous plus ou moins entendu parler, Jeanne d'Arc, Anglais, Français, Calais, Azincourt, Sécrécy, enfin tout ça, tout ça quoi. Bon moi ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu ce qui s'est passé en Bretagne. Alors voilà, je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve après. La Bretagne, donc au début du XIVe siècle, est un principauté bien structurée, bien tenue, euh, solide, euh, tout irait bien si euh, Jean III, le dernier duc de cette dynastie, mort en 1341, sans héritier et sans testament, ouvre en 1341 une longue période de guerre, qu'on appelle la guerre de succession, qui, va, durer jusqu'en, qui dure jusqu'en 1364. On a d'une part les Anglais qui soutiennent les Montfort, et puis euh, le nord et l'est de la Bretagne sont plutôt aux mains des partisans de Charles de Blois, l'époux de Jeanne de Pintièvre, lui-même assisté par euh, l'armée euh, royale, l'armée française. Finalement, les deux parties en arrivent à l'idée qu'il va falloir s'affronter sur le champ de bataille de façon définitive. la bataille a lieu à Auray à l'automne 1364. C'est Jean IV Jean de Montfort, qui gagne la bataille. Euh, Charles de Blois trouve euh, la mort. Il a un petit peu de mal à imposer son pouvoir parce qu'on euh, on le trouve trop proche des Anglais. Et c'est un garçon qui a vécu toute sa jeunesse en Angleterre, qui est marié à une Anglaise, ses conseillers sont anglais. les affaires se passent mal et finalement son anglophilie l'oblige à l'exil euh, dans les années 1370. Le roi de France euh, décide à ce moment-là d'occuper la Bretagne et comme il pense que la situation lui est plutôt favorable, euh, décide même de l'annexer au domaine royal. Ça pose un problème très grave en Bretagne parce que l'idée d'être rattaché au domaine royal provoque un soulèvement et euh, les Bretons rappellent euh, Jean IV euh, en Bretagne. Il revient triomphalement en 1379 et les chroniqueurs insistent bien pour dire que même Jeanne de Penthièvre, la femme de Charles de Blois, va l'accueillir à Dinan au moment de son retour. Jean IV a sans doute compris que le temps de l'anglophilie était passé et s'ouvre à ce moment-là une période de neutralité. Euh, qui caractérise surtout le règne de Jean V, euh, donc de 1399 à 1442. Euh, Jean V sait profiter de la guerre de Cent Ans et de la rivalité franco-anglaise et de la faiblesse du roi de France pour développer son pouvoir, assurer son pouvoir sur la Bretagne. Il en fait une principauté prospère, un havre de paix dans un Occident dévasté par la guerre, et il renforce aussi considérablement les institutions de la Bretagne, surtout après 1420, quand il se déclare duc par la grâce de Dieu, hein, c'est-à-dire euh, qu'il ne reconnaît plus euh, le pouvoir du roi de France, il considère qu'il tient son pouvoir directement euh, de Dieu. Tout va bien jusqu'aux années 1460. Euh, tout va bien parce que Charles VII a pu s'appuyer sur les Bretons pour la reconquête de son royaume. Les choses changent avec l'arrivée au pouvoir de Louis XI. Louis XI est fermement décidé à briser euh, les principautés. Finalement, la crise euh, éclate en 1487 quand une poignée de nobles de l'entourage de François II, estimant qu'il est, allé trop loin dans sa lutte contre le roi de France, appelle celui-ci à l'aide une guerre éclate, la guerre d'indépendance. La bataille de Saint-Aubin-du-Cormier euh, voit la défaite euh, de l'armée bretonne. François II est obligé de traiter, suit le traité du Verger qui place euh, la Bretagne dans une situation de tutelle. Anne de Bretagne a été de 1488 à 1491 duchesse souveraine des Bretons. Plusieurs centaines de domestiques et de serviteurs la servaient, plusieurs centaines de gardes du corps veillaient sur sa euh, sécurité, sur sa santé. On est très très loin d'une espèce de petite princesse euh, entourée d'une poignée de domestiques euh, qui aurait régné sur un duché digne du pays des Schtroumpfs. la Bretagne de la fin du Moyen Âge est un État princier, souverain, au même titre que le duché de Bourgogne ou que d'autres grandes principautés comme le Béarn. En 1532, François Ier estime que son pouvoir est assez fort et que euh, la situation est suffisamment bonne pour rattacher euh, la Bretagne à la France. C'est le célèbre édit d'union, qui n'a rien d'un traité, c'est une décision royale de rattacher euh, la Bretagne définitivement au royaume de France. Alors comme vous l'avez entendu, euh, la Bretagne est rattachée au royaume de France par un édit. Alors il faut quand même rappeler que quand François Ier arrive au Parlement de Bretagne, il arrive avec quelques milliers de soldats et il leur dit « vous signez ou je vous bute hein, on va quand même remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Et après, bon, bah, la Bretagne va quand même rester euh, un pays très compliqué à gérer pour Paris. On peut parler euh, de l'épisode du duc de Mercœur, on peut parler de la République indépendante de Saint-Malo, on peut parler euh, de la révolte des Bonnets Rouges en 1875, on peut parler du blocage administratif un an avant la Révolution française, on peut parler du notable de la Rory qui a voulu reprendre le duché pendant la Révolution, mais lui va se faire buter, on peut parler des épisodes des choix, on peut parler de plein de choses qui vous montrent à quel point en fait les relations entre la bretagne et Paris, bah c'est compliqué et puis ça s'entend pas très très bien en fait. Hein. Bon voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur ce qui s'est passé pendant la guerre de 100 ans, qu'est-ce qui s'est euh, qu'est-ce qui s'est tramé. Moi je vous propose de continuer vos, recherches. je vous ai mis quelques livres juste là au cas où. Euh, si vous avez aimé, partagez, likez, tipez, ça nous fait du bien, ça permet de financer un petit peu plus euh, les animations et ça fait des trucs un tout petit peu plus cool que simplement des ITV, des interviews. Voilà voilà. je vous aime. ciao